Oscar, che succede? Bisogna radunare tutti subito! Lasciate perdere questa registrazione, eh, venite via subito! Ehi, ehi, che significa? Che succede? Ma è possibile che ogni volta venite a rompermi il cazzo in studio? Ma che significa? È l'ottava volta che registriamo. Non si può lavorare in queste condizioni! Voglio un aumento! Non me ne frega un cazzo, venite! Ragazzi, dovete venire subito. Ma che succede? Si comincia già a doppiare. Cominciamo col terzo episodio? Yes, do you need anything? Ragazzi, dovete venire subito! Che è successo? La mappa che ti hai dato non va bene? Tarkus! Oddio! Tarkus, presto, vieni di sopra! Cosa è successo? Allora, Oscar, puoi dirci cosa sta succedendo? Io, io questa cosa l'ho vista stamattina. Io, proprio, ci sono rimasto proprio di merda. Allora, Oscar, di cosa stai parlando? Ragazzi, silenzio! Guardate con i vostri occhi. Oh mio Dio, ma questo... Batividia ha commentato! Io l'ho dato il cuore! chiesto? Fermi tutti! Che ha detto? Cosa ha scritto? È il commento più epico che io abbia mai visto! Oddio mio!